これからも感謝を込めて一生懸命踊りますよろしくお願いしますよろしくお願いします彼女の世界観をご覧ください2019カブトはるか蒼天雲いぬけ登れ天までラジン ふと一心の今年

よさこい花が咲くよの葉魂の舞 はい会場の皆様ご声援ありがとうございましたありがとう